Bueno, eh, yo soy Fernando Ale, vengo en representación del C17, una escuela agraria de alternancia de, de Varadero, más vale de Ireneo Portela, una localidad rural. Y bueno, con muchas expectativas de, aprender algo y poder volcar lo, que uno conoce del manejo ¿no? en, la, zona. Eh, muy bien eh, no tengo, entendido de qué se trata, pero calculo que al trabajar en equipo podemos formar un grupo que pueda estar al tanto de todas las problemáticas de la producción local.